Bien, nous voilà au mois d'août 2018. Euh, je pense que les internautes attendent cette vidéo depuis pas mal de temps. ils attendent surtout que je leur explique le lien qui peut exister entre Janus et euh, les voyages interstellaires avec euh, l'usage d'un chemin dans l'univers où la vitesse de la lumière est dix fois plus élevée. Bon, euh, j'ai un livre qui va sortir euh, d'ici la fin de l'année chez Très Daniel. Vous trouverez des tas de choses là-dessus. Il était annoncé pour le mois de septembre, mais ce sera peut-être plutôt octobre. Et quant à ces techniques, eh bien, euh, j'ai préféré attendre de publier deux nouveaux articles dans des revues comité de lecture, Astrophysics and Space Science et Progress in Physics. Donc je vais en parler tout à l'heure. Comme d'habitude, sur l'écran, vous avez en rouge les adresses de téléchargement à partir de mon site qui vous permettront euh, d'accéder à ces deux articles. Comme il n'y a pas d'équation dans les deux, trois premières pages euh, du premier article, j'en ai même fait une version française et vous pourrez la télécharger à cette adresse. S'agissant de mes rapports avec le monde scientifique, j'avoue que je ne sais plus trop quoi dire. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que au-delà des premiers articles qui datent de 1994, eh bien, le modèle Janus, maintenant, a fait l'objet de six articles dans des revues à comité de lecture, et il y a 13 confirmations observationnelles validées. Alors, je ne sais plus trop quoi faire. Ceci étant, euh, la toile abonde euh, de conférences fort savantes données par les uns et les autres. Vous avez par exemple une conférence donnée par l'astrophysicien euh, David Elbaz à l'Espace des sciences de Rennes en février 2018. Et puis soudain, à 1h24, lorsqu'un spectateur lui pose une question sur le modèle Janus, j'ai lu un article qui remet en question ces théories de matière noire et d'énergie noire en s'appuyant sur l'hypothèse de, l'univers jumeau. notre univers à nous aurait un univers jumeau euh, d'antiparticules, d'antimatière, et que ça pourrait expliquer ce qu'on essaye d'expliquer par la matière noire. Et là, écoutez la réponse, euh, alors qu'elle base à aborder une foule de sujets plus sophistiqués les uns que les autres, ça cafouille grave. Euh, je, pense que vous faites référence à, la théorie de Jean-Pierre Petit. Oui. Euh, donc, euh, je, je, ne connais pas vraiment assez la théorie de Jean-Pierre Petit pour, pour vraiment répondre à votre question. D'ailleurs, comme je l'ai dis, moi, je ne suis même pas un théoricien. Je, sais que Jean-Pierre Petit propose une théorie euh, qui permet euh, d'expliquer euh, la matière noire et l'énergie noire. Je peux, dire qu'aujourd'hui, cette théorie n'a pas, été validée par d'autres scientifiques. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle n'est pas la bonne théorie Vous savez, je ne saurais pas vous, répondre. Je sais qu'il y a des... disons que Jean-Pierre Petit est dans une situation un peu, un peu délicate, effectivement, comme, comme il le raconte sur Internet. Hein. Comment oui, bon, après il y a d'autres choses, mais il, a proposé un certain nombre d'idées euh, dans un cadre qui n'était pas encore, où, ça n'a pas été testé par d'autres, et donc euh, là, ce dont je vous parle, ce ne sont que des idées qui ont été, même si elles ne sont pas complètement sûres, elles ont toutes été euh, testées par d'autres. Donc je, je suis sur un terrain un peu difficile pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait déterminer la validité d'un travail scientifique en cosmologie, en astrophysique alors, vous voyez, on a entendu des bouts de phrases, comme par exemple validé par d'autres chercheurs ou testés par d'autres chercheurs. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le panorama scientifique français en cosmologie est peuplé de gens qui avancent des théories qui n'ont fait l'objet d'aucune confirmation observationnelle. Prenez par exemple Aurélien Barraud avec le multivers ou euh, Jean-Pierre Luminet avec son espace chiffonné. Euh, tous les deux disent par exemple que ces choses-là, ça se situe au-delà de l'horizon. Donc c'est une sorte de cosmologie non observable. Il y a des prédictions théoriques qui font l'objet de confirmations observationnelles, comme par exemple les ondes gravitationnelles. Mais si vous prenez par exemple les travaux de Hawking, en dehors du fait qu'on salue l'immense courage de cet homme d'avoir vécu comme il a vécu, aucun de ses travaux n'a fait l'objet de la moindre confirmation observationnelle. Et Hawking en était conscient mieux que personne. Le rayonnement de Hawking n'a jamais été observé. En fait, il n'y a pas d'autre façon de valider une théorie que de la confronter avec succès aux observations et aux expérimentations dans le monde scientifique, vous avez des sortes de tribunes qui sont les journaux de publication scientifique de très haut niveau, euh, contrôlés par des référis. Alors vous savez, en, anglais, on emploie ce mot claim, c'est-à-dire les revendications, et vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes, euh, Janus, que le modèle Janus se réclamait de confirmations observées, nombreuses. Mais encore faut-il que cela soit accepté en publication, que ce discours soit considéré comme recevable. Pour l'article euh, dont je vous parlais, qui a été publié euh, début 2018 avec euh, Gilles D'Agostini, il a fallu trois ans de bataille. En 2014, j'avais publié un premier article où je présentais la solution exacte de mon système d'équations de champ qui faisait état de l'accélération cosmique. En 2015, Gilles D'Agostini a fait les calculs en confrontant ce qui sortait de cette solution numérique avec les résultats concernant 740 supernovae. En bleu, vous avez les résultats d'observation. En rouge, vous avez la courbe de Gilles, celle du modèle Janus, où l'accélération de l'expansion est pilotée par le contenu de lumière en masse négative. La ligne tier-terre représente ce que produit le modèle considéré comme standard, le modèle lambda-CDM les deux se confondent dans une large plage de redshift. Au-delà, l'accord avec l'observation est plus discutable, étant donné le peu de données et les larges barres d'erreur. La différence entre les deux modèles réside dans le fait que dans le modèle Janus, on sait très précisément ce qui provoque cette accélération, on connaît la nature de ces masses négatives, il s'agit d'une copie du bestiaire classique de l'antimatière, affectée d'une masse négative, dans le modèle lambda-CDM, cette accélération de l'expansion cosmique est imputée à une mystérieuse énergie noire, et vous avez ici euh, l'ensemble des modèles qui sont proposés pour euh, expliquer sa nature. Pourquoi a-t-il fallu trois années pour euh, publier ce travail eh ben, C'est assez simple. Derrière ce modèle Janus, il y a tout un contexte géométrique, mathématique, il a fallu discuter non seulement de ce phénomène d'accélération cosmique, mais de tous les aspects du modèle Janus en les abordant les uns après les autres, point par point. Voilà donc le résultat de ces échanges et de ces points validés. Je commence par lire le résumé. Je traduis. En partant de la solution exacte du modèle cosmologique Janus, on calcule les valeurs prédites des magnitudes des sources distantes par rapport à leur redshift, c'est-à-dire à leur distance. En comparant cette relation ne dépendant que d'un paramètre aux données issues des 740 supernovae, on obtient un excellent accord. Passons maintenant à l'introduction. Je traduis. La cosmologie moderne est confrontée à tout un lot de données observationnelles. Parmi celles-ci, on trouve celles relatives à l'expansion cosmique. Les scientifiques sont alors confrontés à deux choix. Ou ils limitent leur interprétation du phénomène en restant dans un contexte géométrique correspondant à l'équation d'Einstein, incluant la constante cosmologique. Il y a alors un prix à payer qui est d'introduire le concept d'une énergie noire dans la nature est alors inconnue. Au passage, ceci amène à l'eau de paramètres libres qui donne au modèle un aspect ad hoc, où il opèrent un changement drastique de paradigme géométrique dans lequel la relativité générale se voit étendue dans un modèle plus large. Un modèle qui intègre alors des particules de masse et d'énergie négative dont la nature est donnée par la théorie des groupes dynamiques. Chemin faisant, un tel modèle, inspiré par les idées d'Andrei Sakharov, explique pourquoi nous n'observons pas d'antimatière cosmologique. On passe à la section suivante. Son titre, le modèle cosmologique Janus de la nécessité d'un nouveau contexte géométrique. Le modèle cosmologique Janus, ou JCM, est basé sur l'introduction d'éléments de masse et d'énergie négative. En 1957, Hermann Bondy, et cela a été confirmé par la suite par William Bonner, a montré que l'introduction de masse négative dans le modèle de relativité générale s'accompagnait d'un effet runaway ingérable. Cet effet découle de la façon habituelle où, considérant des particules placées dans un champ gravitationnel, nous considérons que celles-ci suivent les mêmes chemins géodésiques que leur masse soit positive ou négative. Ainsi, selon l'équation d'Einstein, une masse positive attire toute autre masse que celle-ci soit positive ou négative, une masse négative repousse toute autre masse que celle-ci soit positive ou négative. Ainsi, si par exemple nous considérons un couple de masses de signes opposés, la masse positive va s'enfuir, poursuivie par la masse négative. Toutes deux subissent une accélération uniforme, et cela en conservant l'énergie, puisque la masse négative charrie une énergie cinétique négative. Cette propriété ingérable a banni le concept de masse négative pendant 60 ans. Mais cet effet disparaît si on considère que les masses positives et négatives suivent des systèmes de géodésiques différents, qui dérivent alors de deux champs de tenseurs métriques différents, G plus menu et G moins menu. Ces deux métriques deviennent alors solutions du système d'équations de champs couplés du modèle Janus, d'où émerge la solution exacte sujet du présent article voir l'article de Sabine Hossenfelder pour sa dérivation lagrangienne d'un des systèmes d'équations. Cette première partie de l'article reprend donc tous les éléments constitutifs du modèle Janus qui ont été publiés dans les quatre premiers articles depuis 2014-2015 et les valide. Et on arrive au système d'équations de champ couplé Janus. Vous comprenez donc pourquoi il aura fallu trois années pour réussir à publier ce papier. D'ailleurs, euh, sur ces trois années, il n'y a pas que le dialogue avec le référé de cette revue. Il y a eu les échecs dans les tentatives précédentes dans d'autres revues. Par exemple, cet article a reçu un premier écho euh, sous la forme de la phrase suivante, euh, cet article est typiquement le produit de deux crackpots, c'est-à-dire de peaux fêlées. vous avez vu que l'expression fêlée euh, m'avait déjà été attribuée dans une vidéo, qui est en fait une interview qui dure deux heures. On est début août 2018, cette vidéo a déjà fait 300 000 vues en moins de deux mois je vous ai dit par exemple que le premier article de 2014 a pu être publié après 50 essais. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie ça à une revue, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on ait une réponse par coupé-collé du genre euh, « désolé, on ne publie pas de travaux spéculatifs » ou des tas de choses de ce genre. Il y a tout un tas de formules toutes faites que les éditeurs des revues utilisent. Et puis, il faut se mettre un petit peu à leur place. Euh, par exemple, l'éditeur, il a un certain fichier de référés, euh, d'experts. Alors, il les sollicite en leur envoyant l'article et en leur demandant est-ce que vous acceptez d'examiner ce travail Bon, moi, j'ai déjà été sollicité comme référé plusieurs fois. Quand je reçois un travail où je ne m'estime pas compétent, ben, je réponds non. Je ne m'estime pas compétent pour me prononcer sur la qualité de ce travail. Par contre, il m'est arrivé aussi d'être sollicité par une des plus grandes revues pour examiner un travail. Bon, j'ai fait un rapport très circonstancié en faisant la part de ce qui tenait debout et de ce qui était un peu plus faible, et j'ai recommandé la publication de cette partie du travail. Mais euh, deux autres référés sont intervenus. Il y en a un qui a répondu simplement ça vaut rien, une phrase. Et puis l'autre qui a cité ses propres travaux, bon, mais ben, ça n'a pas été pris, dommage quand on prend l'exemple de travaux comme les miens, euh, quand l'éditeur reçoit un article qui traite des masses négatives, bien il cherche dans Google Scholar qu'est-ce qui a fait du travail dans ce domaine, et puis il essaye de solliciter ces gens-là, et il ne trouve pas grand monde. L'éditeur reçoit une dizaine de réponses négatives, puis à la fin, ben, lorsqu'il a un type qui lui répond euh, c'est des crackpots, ou alors euh, ça n'a aucun intérêt, ou alors c'est pas le style du journal, bah il envoie cette réponse, c'est tout. On est en août 2018, je viens de publier deux articles, mais évidemment, ça continue, j'ai des échanges avec d'autres revues. Je vais vous citer, par exemple, un exemple de réponse négative récente. Mais si je devais euh, publier l'ensemble de réponses de ce genre, ce serait un livre de 300 pages. Voilà cette réponse, euh, d'abord en anglais, et puis cette traduction en français. Euh, cher docteur Petit, votre article semble présenter de l'intérêt pour la communauté de la physique théorique, mais notre journal a changé sa politique au sens où les articles de physique mathématique ou relevant de la relativité générale qui ne font pas clairement état d'application dans le domaine de l'astrophysique ne seront plus pris en considération. Votre papier est un sujet très théorique qui ne cadre donc pas avec la politique du journal. Aussi, je suis au regret de vous informer qu'il ne sera pas donné suite à votre demande de publication. Nous vous conseillons de présenter cela à des revues plus axées sur la théorie comme Physical Review Day, Classical and Quantum Gravity, General Relative and Gravitation, entre autres. Sincèrement à vous, l'éditeur en chef. Une telle réponse représente simplement un refus de soumettre ce travail à un expert, à un référé. Alors, on notera au passage que euh, l'éditeur et le référé n'ont absolument pas lu ni l'un ni l'autre, que ça commence par l'exposé de 12 confirmations observationnelles, donc la conclusion est simple, ils n'ont simplement pas lu l'article. Au cours de mes 50 ans de carrière, j'ai publié un certain nombre d'articles et vous devez bien imaginer que dans tous les domaines que j'ai abordés, à chaque fois c'était non standard. Lorsqu'un référé sérieux fournissait un éventail de critiques, souvent très nombreuses, une bonne dizaine comme ça d'un coup, ben, le dialogue s'engageait, qui pouvait même faire figure de bras de fer, et à ce jeu-là, j'ai toujours gagné. Donc, euh, il y a deux opportunités, soit l'éditeur refuse d'examiner le travail, soit alors il y a des critiques d'un référé, puis à ce moment-là, le dialogue s'engage, ça peut d'ailleurs durer des mois. Et puis il y a une troisième éventualité euh, que j'ai connue à la fin des années 90 et qui a sidéré mes collègues de l'Observatoire de Marseille, c'est lorsque le directeur de la revue procède à un jet d'éponge. En 1997, euh, les emails, ça n'existait pas, donc les échanges avec les revues, c'était par voie postale et ça prenait pas mal de temps. Donc euh, en 1997, j'envoie un article à la revue Astronomie en astrophysique, qui était dirigée par euh, mon ancien directeur de laboratoire qui s'appelle James Lequeux, et qui était basé à Paris, donc ça me permettait de l'avoir au téléphone. Alors évidemment, immédiatement, il me fournit la réponse, euh, on ne publie pas de travaux spéculatifs, donc je l'appelle et je lui dis, écoutez, euh, cette histoire de masse négative, euh, ça constitue quand même une alternative par rapport à la matière noire. Le que me répond, la matière noire, on sait qu'elle existe, regardez, il y a les effets d'antigravitationnel, donc c'est établi. Alors j'ai répondu, mais la masse négative produit aussi ces effets de l'anti-gravitationnel négatif. Donc je pense qu'on devrait mettre les deux interprétations en perspective. Le que ne croit pas une seule seconde que mon travail tienne debout, donc euh, il se choisit un référé costaud, il lui envoie mon travail et il se dit comme ça, on va avoir définitivement la paix avec Jean-Pierre Petit. Alors euh, le dialogue s'engage, le référé envoie une première volée de 10 questions, il y aura sept versions de l'article successives avec 60 questions. Mes collègues suivent ces échanges avec intérêt, c'est un véritable feuilleton. Surieux me dit, en tout cas, euh, tu as un type qui s'intéresse à ton travail, c'est ce référi. Hein. Et ça dure pendant 10 mois. Il y aura sept versions successives visiblement, les référé ne cherchent pas à démolir le travail, ils cherchent simplement à savoir jusqu'où ça peut aller. Au fil de ces échanges, je finis même par écrire au référé anonyme, dont je ne connais pas l'identité. Cela doit vous demander un sacré paquet de temps d'examiner mes écrits. Et il me répond, et vous donc, ça doit vous demander autant de temps de répondre à mes questions. Et à un moment, il me dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des observations qui seraient spécifiques de votre modèle donc je me creuse la tête et je me dis, bon, bah, quand on prend les galaxies très lointaines, leur lumière devrait traverser les conglomérats de masse négative, ça devrait faire un effet de l'antigravitationnel négatif et atténuer le signal, donc elle devrait avoir des magnitudes plus faibles et devrait apparaître comme des naines. Alors j'écris ça et effectivement, très rapidement, c'est confirmé observationnellement. Le cœur réalise, contrairement à qu'il pensait que je suis en train de gagner la partie, à ce moment-là, très rapidement, il écrit je pense que ces échanges qui durent depuis dix mois n'aboutiront pas, j'ai donc décidé d'arrêter là. Ma décision est irrévocable. Je vous rappelle que le seul le directeur d'une revue a le pouvoir de décider de la publication d'un article, l'avis du référé n'étant consultatif. Certains scientifiques tentent une médiation en intervenant auprès de James Lequeux et sachant très bien que vu sa personnalité, il y a peu de chances que ça aboutisse, et il leur fait la réponse suivante « J'ai le cuir aussi épais que celui d'un rhinocéros ». Revenons à la suite de la lecture de l'article que nous avons pu publier en juin 2018 dans la revue Astronomie en Astrophysics. Donc, euh, comme suite logique à ce système d'équations de champ, je traduis. Le schéma d'interaction est donc le suivant. Les masses positives s'attirent mutuellement à travers la loi de Newton. Les masses négatives s'attirent également mutuellement selon la loi de Newton. Les masses de signes opposés se repoussent selon anti-Newton. Ce schéma d'interaction satisfait le principe d'action à réaction. On notera que dans le mécanisme Renoué ce principe est violé on passe à une section euh, qui s'intitule Les acquis du modèle Janus. Le modèle Janus n'est pas un énième modèle associé à un lot conséquent de paramètres libres, c'est au contraire un modèle sans paramètres libres. On continue cette lecture. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un prolongement des idées d'Andrei Sakharov. En 1967, Andrei Sakharov avait donné une explication de l'absence d'observation d'antimatière primordiale. Ceci dit, de nos jours, il n'existe toujours pas d'explication alternative. Il a émis l'idée que l'univers pourrait être composé de deux univers jumeaux liés tous les deux par une singularité initiale. En s'inspirant de la CPT symétrie, Sakharov suggéra en outre que les flèches du temps de ces deux univers seraient antiparallèles, qui correspond à la T-symétrie, que ceux-ci seraient ce qui correspond à une P-symétrie, et enfin que cet univers jumeau contiendrait de l'antimatière, ce qui correspond à la C-symétrie. Le modèle Janus se calque sur ce schéma général. Nous avons suggéré qu'il y avait un seul univers correspondant à une variété V4 à 4 dimensions avec deux métriques. Ceci correspond à un contexte géométrique nouveau, mais clair. Pour que tout ceci devienne clair pour le référé, pour l'expert chargé d'examiner l'article, bah, il a fallu que cet homme, euh, dont j'ignore l'identité, soit compétent en mathématiques, en géométrie différentielle, en topologie. Si cet homme a le minimum de bagages dans ce domaine, il n'y a aucun problème. Par contre, euh, s'il ignore ses pans euh, de la technique mathématique, alors c'est désespéré. Revenons au texte de l'article. Comme l'a montré Jean-Marie Souriau en 1970, la désymétrie entraîne une inversion de la masse et de l'énergie. Là encore, cet aspect a fait l'objet de plusieurs échanges avec le référé. Fort heureusement, euh, les travaux de Souriau dans ce domaine ont fait l'objet d'une édition anglaise euh, structure des systèmes dynamiques euh, aux éditions de Birkhauser, et j'ai pu envoyer le référé vers ce livre, donc ça lui a permis de vérifier que ce que je disais tenait debout. Et ce qui est écrit dans la suite de l'article, et qu'il a donc validé, n'est que l'application de ce théorème. Mais avant de trouver en France un type qui connaisse même simplement l'existence de ce travail, bonjour. Je continue le texte de l'article de telle façon que cette lumière jumeau euh, contienne des copies de nos antiparticules, antiprotons, antineutrons, antiélectrons, affectés euh, de masse et d'énergie négatives. Les masses négatives émettent des photons d'énergie négative, de ce fait, elles sont pour nous invisibles. Elles ne révèlent leur présence que par des effets antigravitationnels. En suivant Andriy Sakharov, nous pouvons supposer que le taux de production des baryons dans la population positive serait supérieure au taux de production des antibaryons, avec une situation inverse dans la population négative. Vous trouverez euh, sur Wikipédia une page euh, créée par l'astrophysicien Alain Riazuelo où il parle gravement des conditions d'Andrei Sakharov. je crois qu'il ignore les solutions d'Andrei Sakharov, et moi je ne fais que reprendre tout ça mot par mot. Sakharov avait imaginé l'existence d'un univers jumeau qui ne serait relié au nôtre que par la singularité initiale. Moi, j'ai donné corps à cette idée en créant un contexte géométrique différent, où à ce moment-là, cette masse qui n'est pas visible, ben, c'est de la masse négative euh, d'antimatière. Reprenons le contenu de l'article. Je rappelle que cette section était consacrée aux acquis du modèle Janus alors les voilà, il y en a pas mal. Alors pour qu'on les situe bien, moi j'ai mis des numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. en rouge, mais c'est moi qui ai mis ça dans l'article. Point numéro 1, le modèle Janus explique l'absence d'observation d'une antimatière primordiale, ce que ne fait pas le modèle dominant lambda CDM. Point numéro 2, le modèle Janus donne une description précise des composants invisibles de l'univers, ce que ne fait pas le modèle dominant lambda CDM. En outre, le modèle prédit que l'antimatière qui sera créée en laboratoire, l'expérience g du CERN, se comportera comme la matière ordinaire dans un champ gravitationnel terrestre, c'est-à-dire qu'elle tombera vers le bas. Ça, c'est le cheval de bataille de Gabriel Chardin et de Luc Blanchet, qui croient que leur antimatière va tomber vers le haut. Euh, ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Et revenons au point suivant. À cause de cette répulsion mutuelle entre les masses positives et les masses négatives, ces dernières sont quasiment absentes dans le système solaire, ainsi le modèle Janus est-il conforme à toutes les classiques vérifications observationnelles de la relativité générale Point numéro 5. Le modèle suggère un schéma clair pour la formation de la structure à grande échelle de l'univers, ce que le modèle dominant lambda CDM peine à faire. Alors tout ça, ça a été évoqué dans les vidéos précédentes, et puis ça a fait l'objet d'une série de publications depuis des décennies, et tout cela a été discuté avec le référé qui a validé tous ces résultats. Point numéro 6, le modèle Janus explique le caractère répulsif du grid repeller, ainsi, les vitesses de fuite des galaxies euh, sont dues à la présence d'un conglomérat de masse négative localisé au centre des grands vides. Les modèles de la pensée dominante suggèrent qu'un tel effet répulsif pourrait être dû à une lacune dans le champ de matière sombre de masse positive, mais l'instabilité gravitationnelle conduit à la formation de grumeaux par la masse positive et ne fournit en aucun cas un scénario pour en conduire à la formation de lacunes. En conséquence, le modèle dominant lambda CDM ne fournit aucune explication de cette observation. Bon là, je fais référence à cette découverte de janvier 2017 des Français Hélène Courtois et Daniel Pomaret, du Canadien Brent Tully et de l'Israélien Yehudi Hoffman, du Grief Prepeller, c'est-à-dire de cette région du cosmos qui est répulsive. J'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Mais on a vu aussi au cours du colloque Cosmo 17 que des spécialistes français étrangers n'avaient pas encore intégré cette découverte. Point numéro 7, le modèle Janus explique le confinement des galaxies ainsi que la forme plate de leur courbe de rotation. Comme montré récemment par Jamie Farnes, il est donc plus nécessaire d'invoquer la présence d'un halo de matière sombre comme le fait le modèle lambda CDM. Alors là, vous voyez que j'avais cru bon de reproduire la courbe obtenue par Jamie Farnes, qui se trouve dans un préprint arXiv parce que Farnes n'a pas réussi à publier son travail dans une revue. Mais quand il a vu apparaître ça dans Astrophysics and Space Science, il a écrit en criant au plagiat. Comme je le citais, je ne voyais pas en quoi il y avait un plagiat, mais bon, euh, on a remplacé cette courbe par ce que j'avais obtenu moi 17 ans plus tôt, c'est-à-dire cette courbe-là un résultat présenté à l'occasion d'un colloque international d'astrophysique en 2001. Alors maintenant, si on revient euh, au préprint de Farnes dont le titre est, comme on peut le voir, une proposition pour euh, unifier la matière sombre et l'énergie noire en invoquant une masse négative. C'est bien comme euh, Blanchet et Chardin, eh bien, il reste euh, confiné dans l'équation d'Einstein, donc il a le paradoxe runaway. Alors j'ai déjà dit que depuis deux ans, j'ai vainement essayé d'entrer en contact avec euh, Chardin et Blanchet avec l'Institut d'astrophysique de Paris. J'ai fait la même chose avec Farnès, il m'a pas non plus répondu, mais vous savez, euh, en science, dès qu'on fait mine de s'intéresser à un sujet un peu nouveau, on considère vite que vous sentez le souffle. Moi, j'avoue que j'ai jamais rien senti de ce côté-là. Je continue cette présentation des acquis du modèle Janus. Donc euh, là, c'est le point numéro 8. Le modèle Janus explique les forts effets lentilles observés au voisinage des galaxies et des amas de galaxies qui sont dus à la masse négative qui les environne. Point numéro 9. Le modèle Janus fournit une explication de la faiblesse de la magnitude des très jeunes et très distantes galaxies quand leur lumière traverse les conglomérats de masse négative situés au centre des grands vides. L'effet de l'antigravitationnel réduit leur luminosité. Et le dixième point, le modèle Janus explique la forme des galaxies spirales en l'attribuant à une friction dynamique avec leur environnement de masse négative, le modèle dominant lambda CDM n'a aucun modèle pour expliquer l'existence de telles structures. Vous voyez que les référis, au fil des échanges et de toutes les vérifications qu'il a pu faire, a considéré que ces revendications étaient crédibles. Et alors voilà la conclusion de l'article. En conclusion, le modèle Janus n'est pas qu'une simple spéculation dans le domaine de la physique mathématique. Il a été confronté avec succès aux observations, contrairement au modèle dominant d'aujourd'hui, le modèle lambda CDM, le modèle Janus ne traîne pas avec lui ces deux mystères que sont la matière sombre et l'énergie noire. L'article se poursuit en fournissant une nouvelle confirmation observationnelle. Le titre de cette section est alors Le modèle Janus explique l'accélération de l'univers. Dans ce papier, on exploite la solution exacte du système des deux équations de champ couplés, qui est un travail que j'ai publié en 2014. Et voilà, pour mémoire, à quoi ressemble cette solution exacte. C'est mon collaborateur et ami Gilles D'Agostini qui a exploité cette solution exacte en calculant la relation luminosité-distance-redshift qui en découle, en s'inspirant de la méthode introduite par William Matig en 1959. Mais cette partie n'intéressera que le spécialiste. Après tous ces échanges, vérifications, discussions, ajouts, réécritures, tout ça a fini par se traduire par une belle lettre en juin 2018. Alors à ceux qui se demandaient euh, ce que je faisais pendant tous ces mois, euh, la réponse, ça. Je tiens à remercier les gens euh, qui ont envoyé de l'argent et ce qui m'a permis de participer à deux colloques l'été 2017, dans l'espoir de pouvoir un jour toucher des gens à l'échelle internationale, bon, j'ai estimé souhaitable que euh, les vidéos que j'avais faites, les vidéos Janus, soient équipées de sous-titres. Alors il a fallu payer des gens pour le faire. Ça a coûté assez cher parce qu'on a fait équiper de sous-titrage 20 vidéos. Ça a coûté 10 000 euros. Alors là, les internautes sont immédiatement tentés de se poser une question. Enfin, ça fait 4 ans que Jean-Pierre Petit publie article sur article dans des revues de haut niveau, à euh, comité de lecture. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres travaux qui introduisent les masses négatives Alors l'explication est assez amusante, c'est que vous savez que quand on reste dans la relativité générale et dans l'équation d'Einstein, eh bien on a le phénomène runaway avec ces particules qui se courent après, complètement ingérables. Et la seule façon de gérer ces particules négatives, c'est de passer aux équations de Jean-Pierre C'est la seule solution. Il faut passer à un système de deux équations de champ couplées. Luc Blanchet dit qu'on peut s'en sortir avec la relativité générale en rajoutant des champs. Non, non, c'est faux. C'est un bricolage et ça ne marche pas. J'ai déjà largement discuté de tout ça dans la vidéo Janus 12, vous n'aurez qu'à vous y référer. Ce qui est amusant, c'est que comme il leur faut quand même un modèle cosmologique, alors ils vont chercher une vieille solution de Mind Dirac. Alors ils considèrent un univers où il y a autant de masse positive que de masse négative, donc le champ de gravitation est nul, et l'expansion est parfaitement linéaire du début jusqu'à la fin. Alors rappelez-vous, jusqu'en 2011, nous avions les modèles de Friedman où l'univers décélérait. Et puis, on donne le prix Nobel à trois bons hommes en 2011 pour cette découverte comme quoi l'univers accélère. Donc, vous avez ce modèle qui est interprété par la constante cosmologique, c'est le modèle lambda CDM, ou alors par l'Odel Janus. Et eh même pas du tout, on a tout faux. Vous avez maintenant un troisième modèle, c'est le modèle Chardin-Blanchet. Comme vous pouvez le voir, euh, l'accélération de l'expansion de l'univers a disparu, et euh, les trois prix Nobel 2011, c'est-à-dire Perlmutter, euh, Ries et Schmidt devront rembourser leur prix, ce qui est embêtant. S'agissant de leur idée d'antimatière de masse négative, il n'y a strictement aucun euh, support euh, théorique. C'est une idée, un effet d'annonce, c'est un rêve. Il y a la manip Gébar du CERN, dont on devrait avoir les résultats d'ici fin 2018. Jardin, qui est responsable des grands instruments au CNRS, et Luc Blanchet, médaille d'or, qui doit être responsable du département des grandes idées au CNRS, espère que la antimatière va tomber vers le haut. Euh, je pense que tous les théoriciens euh, raisonnables pensent qu'elle va tomber vers le bas, et d'après le modèle Janis, c'est également ce qui va se passer. S'agissant du travail scientifique, j'ai toujours plusieurs fers au plusieurs travaux scientifiques en cours d'élaboration, et puis plusieurs articles en lecture et en cours d'examen dans des revues. Donc ça sort quand ça sort. Et là, bon, bah, juillet, nouveau papier dans Progress in Physics. En rouge, j'ai mis l'adresse de téléchargement, mais je vois qu'on est déjà à 32 minutes. Je ne vais pas euh, évoquer le dialogue avec le référé, on va tout de suite passer au thème de l'article. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la cosmologie moderne a décidé de s'ancrer sur des données considérées comme capitales, qui sont les fluctuations euh, dans le fond de rayonnement cosmologique, les fluctuations dans le CMB. Le modèle standard dominant actuel, le modèle lambda CDM, interprète ces très légères fluctuations, puisqu'il s'agit d'un cent millième, comme des perturbation de nature acoustique, évidemment amplifiée par la gravitation. Ceci étant, c'est justement la modélisation de ces fluctuations qui nécessite le recours à six paramètres libres. Pour les cosmologistes du monde entier, ces données sont quelque chose d'extrêmement important et qui joue un petit peu le rôle de boule de cristal. Bah, tout le monde euh, veut y voir quelque chose. De temps en temps, des effets d'annonce suggèrent qu'une polarisation a été détectée qui s'avère être euh, due à la poussière euh, interstellaire. Les gens des supercordes voudraient y voir la trace de cordes cosmiques. Le modèle Janus fournit une interprétation tout à fait différente j'avais pensé, à titre de préambule, faire un retour sur euh, la théorie de l'instabilité de Jeans, de l'instabilité gravitationnelle, et pour ça, j'avais fait une dizaine de minutes de vidéos et beaucoup de dessins, mais il y a aussi des calculs. Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais si je fais ça, je vais décourager les gens qui sont vraiment allergiques, donc j'ai fait un PDF, il est pas mal. Ça intéressera les lecteurs de niveau Matsup, mais en fait, ce PDF, le, niveau, c'est Terminales. Alors, qu'est-ce que ça raconte Je montre euh, comment le temps d'accrétion euh, d'un grumeau de matière euh, varie comme l'inverse de la racine carrée de la masse volumique, ce qui n'est pas évident, mais ah, ça se montre très bien. Et puis je montre aussi que c'est la même chose lorsqu'on considère la possible accrétion non pas de matière, mais d'une partie du gaz de photon. Alors ça, ça n'a jamais été fait. Nous allons considérer un grumeau sphéroïdal fait de matière. Ce grumeau a un rayon R, et au sein de ce grumeau, la masse volumique ρ 10R est uniforme. Première configuration, on considère que les forces de gravitation n'agissent pas, sont nulles, et dans ce grumeau, les particules de masse petit m sont dotées d'une vitesse d'agitation thermique V. Alors à ce moment-là, du fait de cette agitation thermique, le grumeau va se disperser naturellement pendant un temps caractéristique qui va être de l'ordre de R sur V. R, c'est la taille du grumeau, et V, c'est la vitesse d'agitation. Deuxième configuration, là, on néglige la vitesse d'agitation, les particules sont immobiles, mais en faisant alors intervenir les forces de gravitation, ce grumeau va se condenser, va collapser pendant un temps qu'on appelle le temps d'accrétion et c'est justement le sujet de ce PDF euh, joint, qui va être 1 sur racine de 6πg ρ indice m. On voit que la perturbation va s'amplifier si le temps de dispersion est supérieur au temps d'accrétion. Alors ce qui correspond à une perturbation de rayon R qui sera supérieure à cette grandeur L qui doit la vitesse V divisé par racine de 6pi g c'est-à-dire la longueur de jeans. Nous allons maintenant considérer des fluctuations dans une distribution uniforme de rayonnement. Et comment est-ce physiquement possible euh, Ça l'est. Regardez par exemple euh, les fluctuations dans le CMB, le cosmic background, c'est-à-dire le fond de rayonnement cosmologique. Eh bien, vous avez un rayonnement uniforme avec des légères fluctuations. Vous savez peut-être que ces fluctuations sont très très faibles, elles sont de l'ordre du cent millième, et qu'en fait quand on vous montre cette image toute tachée, c'est qu'on a accentué le contraste par l'informatique. Comment se traduisent ces fluctuations dans ce champ de rayonnement Eh bien ce sont des variations de longueur d'onde. Si lambda est la longueur d'onde de ce rayonnement, la fréquence correspondante c'est nu égale c sur lambda, quant à l'énergie individuelle des photons, eh bien, c'est H mu, où H est la constante de Planck. Alors, vous savez comment on définit la température absolue d'un gaz Ça n'est rien d'autre que la mesure de la valeur moyenne de l'énergie cinétique d'agitation thermique. Et ça se traduit par la relation 3,5 euh, de kT, je mets m parce que c'est la matière, de kTm, égale 1,5 de mv2 où petit k est la constante de Boltzmann. M, c'est la masse de l'élément, et V, c'est la vitesse d'agitation thermique. Alors c'est la même chose pour un gaz de photons. Et à ce moment-là, la température de rayonnement, de, radiation, c'est la valeur moyenne de l'énergie individuelle des photons, définie par kT à indiciaire égale h nu. On a un champ de température de rayonnement et ces fluctuations du CMB traduisent des fluctuations locales de la température de radiation. On peut interpréter cela en disant qu'on est face à un gaz de photons qui est inhomogène. Le modèle dominant actuel, le modèle lambda CDM, interprète cela comme des fluctuations acoustiques de manière d'ailleurs assez compliquée. Dans le modèle genus, ces fluctuations du CMB traduisent l'action sous-jacente de l'autre entité euh, de l'univers à énergie négative. On a coutume de dire que les photons ont une masse nulle, ce qui est nul, c'est leur masse inertielle, pas leur masse gravifique. Comment faire apparaître cette masse gravifique qu'on pourrait noter M indice phi Eh bien, j'écris M indice phi C2, c'est-à-dire l'énergie, égale H nu. Donc, cette masse équivalente, c'est M phi égale H nu sur C2. Ces photons, il y en a une quantité N par mètre cube. C'est le nombre de densité. Alors, si je multiplie N par M phi, eh bien, j'aurai ρ indice R, c'est-à-dire la densité du rayonnement exprimée alors en kg par mètre cube. Je multiplie ça par le carré de la vitesse de la lumière et j'obtiens ρRC2. C'est une énergie et c'est la densité volumique d'énergie, autrement dit d'énergie matière, sous forme de rayonnement. Pour un gaz fait de particules de matière de masse m, ben, j'ai aussi une masse volumique ρ indice m, également exprimé en kilos par mètre cube. En multipliant euh, par euh, C carré, eh bien, j'ai ρ indice mc carré qui est une densité d'énergie par mètre cube en joules par mètre cube. J'ai maintenant la pression dans ce gaz de matière, une pression Pm, qui s'écrit ρ indice m V2 sur 3, où V est la vitesse d'agitation thermique dans le milieu. Il faut se rappeler que la pression ça s'exprime en joules par mètre cube. C'est une densité d'énergie par unité de volume. Maintenant, évidemment, je vais demander aux gens qui sont allergiques aux maths de fermer les yeux pendant euh, quelques dizaines de secondes, mais c'est important parce que je suis en train de montrer que le milieu radiatif, le rayonnement, peut être traité comme un gaz de photons. La physique euh, classique, non relativiste, euh, avec des gaz constitués de particules de masse m qui s'agitent à une vitesse v, eh bien en fait ça procède de choses plus fondamentales qui sont cachées dans l'équation d'Einstein, dans l'équation de champ. Revenons à notre planche précédente où je vais ajouter l'équation d'Einstein en bas et à gauche. Alors vous voyez que dans le second membre, on a deux termes, Tm et Tr, qui représentent le contenu en énergie matière sous forme de masse et sous forme de rayonnement c'est ce contenu du second membre de l'équation qui détermine la géométrie de l'espace-temps. Alors on se place d'abord dans une situation où c'est la matière qui domine, donc on peut négliger le terme radiatif. Voilà donc ce que devient notre équation. On va maintenant écrire la façon dont s'écrit ce second membre. Alors, euh, les gens qui n'ont pas le niveau maths ferment les yeux. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce tableau qui est à droite Eh bien on trouve deux types de termes. On a un terme ρmc2 qui représente l'énergie matière sous forme de masse. Et puis on a un terme ρmv2 euh, sur 3 qui représente la contribution en énergie sous forme cinétique. Autrement dit, quand on prend des objets et qu'on les agite, eh bien on augmente l'énergie locale et on augmente la courbure. Par exemple, si vous mettez un poulet dans votre four à micro-ondes, il représente une certaine m, donc il va créer une micro-courbure locale dans l'espace, dans euh, le volume de votre micro-ondes. Maintenant, si vous le chauffez, les molécules du poulet vont s'agiter, et à ce moment-là, vous allez augmenter la courbure locale de l'espace-temps dans votre four à micro-ondes. Mais il faut garder en tête euh, la vitesse d'agitation thermique dans ce fluide cosmique qu'est l'univers, lorsqu'il est en phase matière, reste très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Par exemple, au moment justement où commence cette terre matière, l'hydrogène se désionise et sa température commence par être voisine de 3000 degrés. Et à ce moment-là, la vitesse d'agitation V, c'est 3 km par seconde. Donc c'est le 100 millième de la vitesse de la lumière. Donc dans ce tableau de droite, on peut supprimer ces termes-là. Et il reste alors ça. Mais retournons à l'expression générale pour euh, cette phase matière. Et là, nous allons nous livrer à un tour de prestidigitation théorique. C'est-à-dire que dans ce tableau, nous allons remplacer la lettre petit m qui désigne la matière par la lettre petit r qui se réfère au rayonnement, et puis on va remplacer la vitesse d'agitation thermique V par la vitesse de la lumière C. Attention, hop, vous noterez cette similitude complète entre cette représentation de la matière et cette représentation du rayonnement. C'est une façon de montrer que le rayonnement se comporte comme un gaz de photons. Les allergiques aux mathématiques peuvent rouvrir les yeux, donc nous devons considérer une sorte de gaz de photons où les photons ont des masses gravifiques M indice phi. Les photons contribue au champ gravitationnel, donc on peut considérer que ces masses M indice phi, eh bien, elles créent un champ attractif. Et puis, les photons sont également sensibles au champ gravitationnel, c'est le phénomène de l'antigravitationnel. Donc on peut résumer ça en disant, bon ben voilà, les, photons euh, de masse M indice phi, eh ben, ils s'attirent. On va étudier l'instabilité gravitationnelle dans un grumeau de gaz de photons. Pour le détail de ce calcul, voir dans l'annexe le PDF Janus 25. Alors on considère un grumeau de rayonnement euh, avec un rayon R et une densité de rayonnement Rho 10R. Premier cas, on suppose que ce grumeau va se dissiper naturellement avec sa vitesse d'agitation qui est la vitesse de la lumière. Donc pendant un temps de dissipation qui va être R sur C après, là c'est le petit point délicat, on calcule le temps d'accrétion, le temps d'implosion de ce grumeau, et on trouve que ce temps vaut 1 sur racine de 5,33 pi g rho r. Vous voyez, c'est presque le 6, c'est très voisin du temps pour la matière, le phénomène tout à fait comparable. Donc des perturbations dans le champ de rayonnement qui auront des longueur d'onde supérieure à cette longueur de jeans auront tendance à s'amplifier. Mais jusqu'où Les phénomènes d'instabilité gravitationnelle dans ce champ radiatif et dans le monde de la matière n'ont strictement rien à voir. Euh, pour la matière, par exemple, ça démarre euh, à 380 000 ans, lorsque l'univers atteint cette situation de découplage où euh, euh, l'hydrogène se désionise, à ce moment-là, sa température devient inférieure à 3000 degrés et sa vitesse d'agitation thermique devient inférieure à 3 km secondes. 3 km secondes, c'est le 100 millième de la vitesse de la lumière. Donc, lorsque les formations de grumeaux de matière se démarrent, euh, les forces de pression initialement euh, sont négligeables. Et c'est seulement après, lorsque cette condensation sera formée, que euh, ces forces de pression viendront contrarier ce phénomène d'implosion. Quand ces forces de pression commenceront à jouer, ben, la pression variera comme l'inverse du cube du rayon. Cette dissymétrie initiale peut se lire lorsqu'on regarde le tenseur matière et qu'on voit cette différence considérable entre ces deux termes ça n'est pas du tout le cas pour ce gaz de photons qui lui possède déjà sa propre pression et s'avère très difficilement compressible. Par exemple, si on essaye de comprimer un grumeau peuplé de photons, eh bien, lorsque le rayon R va décroître, la longueur d'onde des photons va aussi décroître, ce qui fait que la pression de radiation va varier en 1 sur R4 et pas en 1 sur R3. Contrarié par les forces de pression radiative, cette instabilité gravitationnelle va créer des perturbations euh, dans le champ radiatif d'une longueur caractéristique R extrêmement faible. Et là, on a une surprise, cette longueur de jeans du gaz de photon, eh bien, elle est égale à l'horizon cosmologique. Autrement dit, s'il y a des fluctuations dans un gaz de photon d'envergure infinie, ben, on ne pourra pas les observer. Alors que va-t-on faire Est-ce qu'on va théoriser, comme Jean-Pierre Luminet, qui voit son univers chiffonné se situer au-delà de l'horizon ou euh, comme Aurélien Barrault, qui situe le multivers justement au-delà de cet horizon cosmologique, le modèle Janus conduit à une vision différente, au sens où on n'a pas une seule entité, mais deux. On a une superposition de deux champs de rayonnement. Le champ qui correspond euh, au gaz de photons d'énergie positive et le champ qui correspond au gaz de photons d'énergie négative les vitesses de la lumière sont différentes, euh, les masses volumiques équivalentes sont différentes, donc les longueurs de jeans vont être différentes également. Le champ de rayonnement d'énergie négative est également sensible à cette instabilité gravitationnelle qui se déploiera alors selon une longueur caractéristique qui correspondra à la valeur de l'horizon dans cette population. Un observateur constitué de masse négative qui appartiendrait à cette population et on sait que ça ne peut pas être le cas, ne pourrait pas observer ces fluctuations puisqu'elle se situerait au-delà de son champ d'observation, au-delà de son propre horizon. Mais l'horizon associé à cet univers négatif est plus petit que celui qui correspond aux entités de masse et d'énergie positive. Comme les deux populations interagissent par la gravitation, plutôt par l'antigravitation, eh bien, ces fluctuations qui se situeront dans ce monde négatif marqueront leur empreinte dans le monde positif et c'est ce qui correspond aux fluctuations que nous observons dans le CMB, dans le fond de rayonnement cosmologique. Cet état de l'univers primitif est issu d'une phase qui est régie par un processus de jauge. J'ai présenté pour la première fois ces relations de jauge en 1988, c'est-à-dire il y a 30 ans, dans Modern Physics Letters A. Alors qu'est-ce que ça donne Si nous écrivons la longueur de jeans, eh bien, nous voyons que la vitesse de la lumière qui est au numérateur varie en 1 sur racine de r, la constante de gravité varie en 1 sur r, et euh, la masse volumique varie en 1 sur r2. Alors, au résultat, eh bien, la longueur de jeans varie comme R. R, c'est la taille de l'univers, c'est la jauge d'espace petit a. Et on voit que euh, cette longueur de jeans, qui correspond à l'horizon cosmologique, eh bien, ça varie comme la jauge d'espace petit a. Alors, qu'est-ce que nos moyens observationnels nous produisent eh bien, c'est euh, ce qui correspond à l'horizon cosmologique euh, des particules de masse et d'énergie positive. Et puis, ben, ça correspond aussi à l'horizon des particules négatives. Donc, ces fluctuations du CMB euh, d'un degré qui correspondent, à point de vue de grandeur, au centième de ce que l'univers nous montre, ça nous donne le rapport des longueurs de jeans le rapport des facteurs d'échelle. On sait qu'on est dans une situation bimétrique avec deux métriques euh, G et G Par conséquent, euh, si je considère deux points distants A et B, eh bien, au lieu d'utiliser cette image de la feuille de papier avec un endroit et un envers et des graduations différentes, Là, je vais prendre une sphère euh, de telle manière qu'un écart angulaire euh, entre A et B, euh, phi A et phi B, donne des arcs de longueur différentes, L plus et L moins. Alors on aura L plus égale A plus phi B moins phi A, et puis L moins égale A moins phi B moins phi A. Alors maintenant, vous repliez tout ça en surface de Boy à quatre dimensions, et ça devient très clair on retrouve cette idée euh, du modèle Janus selon laquelle entre deux points A et B distants, ben, il y a deux distances différentes, L plus et L moins. Comme vous le voyez, la distance L parcourue en suivant les géodésiques de la métrique G-, eh bien, elle est 100 fois plus courte. Cela achève une présentation de ce second article paru en juillet 2018 je n'ai pas jugé bon de souligner phrase après phrase comme je l'avais fait dans le premier article. Qu'est-ce qui suit ces géodésiques euh, de la métrique G-? Eh bien, ce sont les particules de masse négative. Alors la conclusion, c'est que si on avait une technologie qui permette d'inverser la masse d'un véhicule et de ses occupants... compris ça Eh bien, pour parcourir euh, le chemin qui sépare un point A et un point B, en inversant la masse, la distance à parcourir serait 100 fois plus courte. Alors quand ce véhicule inverserait sa masse, eh bien, devant des observateurs, il semblerait se dématérialiser, puisqu'on ne pourrait plus le voir. Et puis lorsqu'il arriverait à destination, eh bien, il se rematérialiserait. Ce point explique peut-être pourquoi c'est si difficile d'exposer ce type de travail dans des séminaires, et pourquoi ce sera sans doute euh, assez difficile de faire passer ces idées dans la communauté scientifique, y compris au niveau international. Mais il y a autre chose. Alors pour le moment, c'est une hypothèse, mais ça correspond à un travail qui a déjà abouti, qui est en cours de lecture, qui montre comment s'établissent justement ces deux mondes qui ont des facteurs d'échelle différents et des jeux de constantes physiques euh, différents, euh, constantes de gravité, masse, vitesse de la lumière, etc. Et euh, ils obéissent à ce moment-là à une relation qui est A plus C plus carré égale A moins C moins carré. Alors quelle est la conclusion de tout ça Eh bien c'est que si A plus est 100 fois plus grand que A moins, alors C moins est 10 fois plus grand que A plus. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière attachée à la seconde métrique, eh bien, au lieu d'être 300 000 km par seconde, c'est 3 millions de km par seconde en combinant ces deux aspects, c'est-à-dire le raccourcissement des distances d'un facteur 100 et l'accroissement des vitesses de la lumière d'un facteur 10, eh bien, si on chemine selon les géodésiques de G- au lieu d'emprunter les géodésiques de G+, eh bien, si on parvient à avoir une croisière à allure relativiste, on aura des temps de voyage qui seront divisés d'un facteur 1000. Ce qui mettra des systèmes planétaires situés à quelques dizaines d'années-lumière, à quelques mois de voyage. Je vais terminer cette vidéo Janus 25 par deux remarques. Ces deux champs de rayonnement interagissent l'un avec l'autre par antigravitation, puisqu'ils sont également solution du système d'équations de champ. Alors qu'est-ce qui va se passer eh bien, À partir de ces équations de champ couplées, on en déduit des lois d'interaction, et ça peut se traduire de la façon suivante. Les photons d'énergie positive s'attirent mutuellement, les photons d'énergie négative s'attirent mutuellement, mais les photons d'énergie opposée, bah, ils se repoussent. Autrement dit, ce qu'on voit dans ces inhomogénéités du cosmic background, ça devrait être interprété comme une structure lacunaire. Autre remarque, sans préjuger de la nature finie ou infinie de l'univers, du fait de ces fluctuations conjointes des champs de rayonnement, on devrait avoir une succession de paires de cosmos, avec des fluctuations très faibles, à hein, 100 millièmes, mais ça irait de pair avec une variation très faible de tout le jeu des constantes de la physique. Alors on a ici euh, une forme de multivers mais qui ne laisserait plus de place aux spéculations euh, style science-fiction, vu que les schémas évolutifs dans ces paires d'univers seraient très voisines des nôtres. Évidemment, ce qui nous est accessible se limite à notre propre horizon. Là, je suis en train de parler de choses qui ne sont pas observables. On a déjà euh, dénombré un nombre probable de systèmes planétaires dotés d'une vie intelligente, un chiffre absolument astronomique eh bien il faudrait multiplier ça ensuite en le déclinant avec toutes les paires d'univers qui seraient nos voisines. En gardant cette euh, politique qui a toujours été la mienne, de tenir à marquer les buts sur le terrain et non pas dans les vestiaires, il y a encore pas mal de travaux qui ont abouti et qui sont en cours d'examen dans des revues de haut niveau. Bon, ils sortiront quand ils sortiront. Après avoir trouvé porte close depuis deux ans dans tous les séminaires scientifiques français, j'ai fini par envoyer, il y a trois mois, une lettre au directeur de l'IHES, de l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette, qui est un petit peu la mecque de la science française, en lui demandant euh, de manière très sobre et très polie si je pourrais présenter mon travail de cosmologie au séminaire de cosmologie qui est tenu par l'académicien Thibaut Damour. Et vous savez ce qu'il m'a répondu Eh bien, simplement, il ne m'a pas répondu. En France, quand un physicien théoricien ou un astrophysicien ou un cosmologiste reçoit un courrier de Jean-Pierre eh bien, il ne répond pas, c'est tout, c'est normal. Il ne faut peut-être pas insister. Ça fait quatre ans que je suis parti dans cette espèce de croisade c'est les cinq et 6 publications dans des revues de haut niveau. J'en ai d'autres en lecture, des travaux qui ont déjà abouti. J'en parlerai quand ça sera publié, dans un mois ou trois ans. J'ai 81 ans. Le nombre d'années que j'ai devant moi doit être inférieur au deux doigts d'une main j'ai encore euh, beaucoup de choses à, expliquer, à dire.